Hi, saluton. You are in the pattern page of my video project Zamenhofaj Meditoi," which is an Esperanto expression meaning Zamenhofian or Zamenhof's meditation. Ludwig Leger Zamenhof is the original author of the Esperanto language project which eventually became a living language. So, if you don't understand Esperanto, maybe you won't support this Patreon. So, thank you and goodbye. Now I will switch to Esperanto. Karaj, mi pensas che citiu projekto valoras la penon, Estas sufficie longa engagio, cer mi intensas fari tion dum unu iaro, ciu tace, 366 meditoi. Cai mi volas viena subteno. Mi ne besonas multe da subteno, ni diru che sufficias uh, dec subtenantoi por uh, daurigi la proiecton. Char, esos multe da tempo por tio. Iam vi povas vidi quelcan meditoi uh, eh, publice. Sed, por la homo qui vola subteni min, au igi garantiantoi, au patronoi, de la proyecto esto salía y especial uh, eh, aferoi especial ahí por ili kai do estas temas pri experimento estas mia unua foio en uh, patreon minercias chu gi funcias au ne por tio ci celo decidu vi mem Dankon gis cae antauen sen fine.